down. Сайн уу? За тэгэхээр миний бол влог бичлэг. Тэгээ яг хуу влог хийж үзт юм уу гэж бодлоо. Гэтэ яг энэ гоё влог гэдэгт би нэг тийм үнэтэй бол биш байна. Ер нь би нэг тийм амар ихтэй юм биш л дээ. За тэгээд юу ч гэсэн өөрийнхөө одоо нэг ажлын өдрийг яаж өнгөрүүлдэг талаар нэг тийм хөшлөг оруулахыг бодлоо. За одоо пүрүү гаригийн 7 цаг 5 минут болж байна. Тэгээ маргааш ерөөхдөө влог эхэлнэ. Тэгээ өнөөдөр зүгээр үрдчлээд зүгээр эхлийн бичлэгийг хийчихье гэж бодлоо. Учир нь маргааш сэрхэж бас буу юм болно. Тэгээд тэрнтэй мартаад бичлэг одоо юу хэлээ гэж юусоо амжихгүй. За тэгээд ерөнхийдөө энэ влогийн утгыг та бүхэн мэдж байгаах маргааш хүлээс хэрнэ тэгэл яаж гэрэл яаж сургууль руугаа явах вэ? Сургууль дээр болдог үйл явдлаа тэгээд маргаашийн өдөр хөвгөлтэй байх үү гэж нэж байна. За тэгээд маргааш уулзгаа яг үндэ имжлэг дээр 10 минут болов. За за гэхдээ амьдрал дээр бол 10 минут уулзгаа ёо. За русский ёо. одоо 6 цаг 15 минут болж байна. Тэгээд энэ жоо ирцэрчлээ. Гэтэ яг хөө тэгээд оо яа нярта. Яа нэр beautiful гэж байна. би одоо ингэж энэ муухан хавдлаар явна. Тэндээс нэг манай анги үг дэрчээ. Яа ой. Оо, өчигдөр чи юу миний пинаг байж тийм шүү дээ. Хоорсон байх. Арын юу хин юу чи? Арын юу чи? Бо манайхаа хоёроо бичлэг хийж байна. Та өөрсдөө аадтай влог, яг гоё влогийн цагаар орж ирлээ. дугаас нэг үг хэвчтэй хийчихсэн. А чи тэрийг бас мэдчихсэн нөө. Э? Гэхдээ би чамаг угаасаа бүр нөгөө нэг тэр юу байшин гарч байшин гарч гарч яг тарсан шүү дээ. Хэ? Яг нэг юм яах вэ? Гэхдээ за тэгээд та бичлэг дарах юм бол тэгээд царай байрга харууллаа. Өөр харахгүй юу? За Банк чигээрээ занд хэдэн сартай? 3200 3274. Үнийг савд. Хүн чинь мөнгөийг саваар авдаг юм уу? Үзэгчдээр авдаг. Анд тэгээд 1000 Хэдэн төгрөг? 1500 хүн үзэх юм бол 1 доллартай тэнцэн заяа. Оо fuck. Миний чанал чинь дөнгөж нэг 200 мянга хүрж байгаа. Тэгээд 200 мянга 1500 хуваал та. Нэг нэг 100 хэдэн доллар л байгаа. Америкт байсан бол мөнгө авцсан л байгаа л та. Яа. За сургуультай хараад ирлээ. Манай гэг. Манай гэг. Би ангид би англи хүмүүсийг харуулах уу? Оо юу? Англи хүмүүс юу вэ? За манай яг үнэхээр заваарсан юм. Ано. За here what's up you and you are here. Ah, so that's it. Mwah. Motherfucker. <laughs> Яа. Үн шав мэдси хоол юм шнэ чи. Тийм. За одоо манай хичээл таарцсан. Ер нь бол бараг таарцсан баг тийм. Маа ингийнхэн байна. За өсөд энэ ингээд манай ангийн хүүхдүүд байна. Энд ингээд хүүхдүүд шатаад байгаа юм. Яа, за тэгээд саяхан хичээл тарчаа тэгээд одоо яг одоо гадаа цас орж ийн. Тэгээд манай сургууль байна. Тэгээд энэ л хана манай найз аа Тэгээд энэ манай найз тоор нөгөө нэг англиар ярьдаг. Ер нь бол монголоос ярьдаг нөгөө нэг гадаадас ирсэн. Тийм тэгээд <laughs> Гэтэ намайг та бүхэн англиар нэг тийм амар сайн ярьдаг гэ би өөрөө өнгөрийгээгүй зүгээр яг тэгж ярихгүй бол ойлгохгүй учраас англиар ярихаас арга байхгүй. Right? Аа, тэ ойлгоогүй юм шиг байна. За за. За за, ой. I'm waking I I'm making a vlog, you know. Ah, okay? Аа. За одоо ер нь бол би их ихтэй тэгэл хичээлээ тарчаал пиццад ордог. Тэгээ саяас урлагийн хөтөлгөөр бааха. Okay. You go first. What? So you can record me? No. I, I can go first now. Okay. За за э интернетийн хамаг <laughs> хүмүүсээс нь шүү дээ. <laughs> Анаа тийш дуусах тий. За за. Юм авъя. 12 years old? Yeah, 12 years old. Oh yeah, just like the rose. Yeah. yeah. You know? Yeah. 12 yeah. years old. Such drama for 12. <laughs> what, what do you mean such a drama? Such a drama for 12. Yeah, that's it. I'll be in... Yeah. I'll be ending it. So are you bankrupt? Are you bankrupt now? What? What do you mean? Dude, you're so mean at all. <laughs> that came out of my mouth, like, I swear. What? That, that part, nothing. Okay, whatever. Um, oh, энэ шин шиний мөгцсөн шүү. Худалдаа авалт. It's a new one. Аа. Яа, би одоо уцаараа тогломор байгаа гэж би яг одоо үслэж байгаа. Боломжгүй байлтай. Hey bro. What's up? Give me your phone. I don't have. oh, you don't have? Oh, jeez. <laughs> no, I do have one, but it's at home, so. Mm -hmm. One. That's all, dude. Nothing is in the emperor. He's <laughs> just, just dude, stop swearing, dude. It's a video what? going on. <laughs> I didn't Dude, swear. I'm too lazy for like, like, uh, cutting your, like, freaking swearing sweary swear. content, you know? What the hell? I didn't swear. Sen öyle. Yeah, hayır bir şey içmedim. Ёо, за энэ одоо ингэ намайг Ёо, хөвөнгө чи. Окей. Манай манай манай манай найзууд орж ирж байна. Энэ одоо би нөгөө нэг э, гинэ төлхөр аваг болохоор яаж явах гэсэн мэдэхгүй байна. Чин би бас нөгөө бичлэг хийх гээд өө төрөсөж байгаа юм. Ингээ манай энэ манай баян найзууд энэ 100 доллар гэж бодсон бол хотлаа энэ бол төрөөч. Манай манай ангийнхаа ер нь нэг амар аа үзэн ш. Үгүй. Йоо, яа. Юу мэдсэн гээд. Хин дон цараа гаргаад байгаа ёо. Вау, зэ, зэ жаамс гээд. Яарта, атосны карт. Кофе. Because би бол кофенаас л кол онцтой тэгэл хийсэн. За хоёулаа одоо монголоор ярин заяо. What what what is it? Зэ чи монголоор. Монголоор speak Mongolian. Small. <laughs> Hang on that is my best. Speak Mongolian. Энэ бэрхшээл гэдэг. Ари чи намайг мэдхүү. Aren't you big glasses guy? Чи намайг YouTube дээр мэдхүү. Oh yeah, yeah, yeah. I've seen you. I've seen your. Миний нэр юу вэ? Аа XX Tetacion. <laughs> yo. <laughs> what? Yo. I mean, yo. your friend is Tetacion. Tetacion ах Yeah, you're dead inside, dude. <laughs> Bro. PlayStation тоглоно. Тэр нь бол амралтуудад юм PlayStation тоглож дөнгөрөөд нэрээ. <laughs> Билгээ чи одоо надтай яриад ярьж байгаа хорд юу яриад байна вэ? Юу бичлэгээр далимдуулаад за ирлээ. Одоо сайн нөгөө пицца хатах чи тэгээд буцаж аваад тэгээ ангийнхаа нэг хүүхдийг авчаа. Одоо тэгээд Атос нь Атосын буудлын руу явж байна. Одоо амар гоо цас орж байна. Цас ороогүй гоос. Сайн орж ирсэн. Чи ордог юм уу? Ордог. Манаас яг гоо цасны өдрийн влог тий. Яг гоо зөгтөж байна. Нэр. Миний царай гарсан уу? Гарч. Би чи жоохон хоол авчих юм бол яг гоё явчихсан. Энэ энэ талаар манай ангийн өгт найз дөрвийн дагуу сагсчин болно. Тэгээд би сагсч болох гэсэн. <laughs> Мэдгүй. Чи чи амар сайн сагс тоглодог гэсэн. Яасан юм гоё боллоо. Йоо, бүтэн шидэн шүү дээ. Йоо. Асаад уу. Яа зүг. Би тийм нөгөө тэмцэл олоо олоод шүү дээ. Харин тийм. Тэр шиг ой. Яа. Асаасаа. Энэ минь бэлхийг манай ээж дэрүүдчүүлэх үү? Хм? Миний бичлэг манай ээж ээж дэрүүд чинь тоглоом бичлэг хийдэж штэ. Хог юм биш штэ. Хог. За ингээд энэ манай найз төдөн дээр шидэв өдөөд байгаараа төвдөнд орж гөөч төдөмд ордмор. Тэгээд төдөнд орж гэдэг тэгээд э, саксны год энэ шийдэн дээр дандаа лаадаг тий. Аха. Та сайхан тосноос уучих одоо гэрлүү барлуу. Аа э, би энэ хата сайл гэдэг орж ирлээ ёо амар ядарч байна. Одоо биш тэ цаг аа 7 асуулж байна. За за одоо жоохон зургт үзээд. Аа зэнт чинь гоё юм байна. Би одоо дуу сонсож байна. Precious of a new place, Roma, Jamsu, Jamoi. За бөөнөр бөмбөрцгийн бөөнөр бөмбөрцгийн архичинг үздцгээе. Йоо би ихтэй энэ бөмбөрцгийн архичинг тий. Йоо. Энэ яг 1 сарын өмнө байгаа хгүй. Тэгсэн чинь 1.2 сая үзэлт. Йоо бурхан минь Инээмтгий залуугийн баг хамгийн хүнд үзэн тоо нь юу вэ? За нэг 2 саяас л хэтрэг баг. Гэхдээ энэ чинь одоо сарын өмнө 1.2 сая. Я түү. Мм. Шилдэг бол. За одоо би Smolk-тэй ингээд Smolk-тэй ярьж байна. За тэгээд аа яа миний батга ямар амар болчихоо вэ? Миний үсээрээ таглая. <laughs> За за тэгээд юм бичлэг үзсэн баярлаа. Тэгээд дөрвөн бичлэгээр үлдцгээ дөрвөн шүү дээ. Русский put number 1 peace